بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافيته الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان فاشفيها ونور أبصار وديائها وعلى آله وصحبه صلي على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافيتي أبدا وشفايا وصحبه وسلم Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih ya.